Also, äh, Andi, also Keyboard hört man nicht, Klavier hört man nicht. gør vi ikke ordentligt. Hænder os til Hey, Michael, jeg glemmer, at jeg kunne finde dig hos det er vejs navn, jeg kunne Wir gönnen euch als Publikum immer ein bisschen auch Momente der Stille, weil wir halt der Meinung sind, dass äh, so, viel, so, so viel Lärm ist auf dieser Welt und deswegen einfach ein bisschen Ruhe zwischen den Songs entspannen, wieder einstellen auf den neuen Song, der als nächstes kommt, schon mal vorbereiten, geistig. da, okay. Und nicht vergessen, Bier trinken. Ganz wichtig bei der Hitze ist und sollten wir nicht. flying around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. All she ever thinks about is riding with the wind. Oh. she's walking through the clouds With a circle smile, it's running wild Butterflies and zebras smile she gives to me free It's alright, she said it's alright Take anything you want from me Take anything